はいどうもこみです。さて本日はですね、つむぎ組さんから動画をお届けしていきたいというふうに思います。で、タウンフォール12ですね。あの、スパジャイネクロを今日中心に見ていこうと思うんですけども、あの、僕のチャンネルご覧になっていただいている方は結構ね、このスパジャイネクロに関する動画ご覧になっていただいていると思うんですよ。なんですけど今日は、えー、僕があの自分で思うスパジャイネクロの使い方とか強みっていうのではなくて、 あのほぼこれを使って全開取り続けていると言っても過言ではないくらいこの戦術を使いこなしている方にどういう村を選んでんのとかどういう風に使ってんのっていうところを詳しく聞いてきたのでそこをですね、えー、交えながらあの実際にやっている方の視点で、えなるべく今日ね動画をお届けできたらというふうに思っておりますでえーとですね、その方がどれの方かっていうと、 えーとですね、この方、この方ですって、 <laughs> ちょっとね、あの、ささっと出てこなくて申し訳ないんですけども、えーとね、この方、23番にいるマリアさんですね。このマリアさんが、めちゃくちゃこのスパジャイネクロがうまいんですよ。で、どんな風にやってんのっていうところ、そこがね、やっぱ気になるじゃないですか。で、早速じゃあ見ていこうと思うんですけども、1本目ですね。今日合計3本マリアさんで、近いような攻め方をしている方をもう一方紹介して、合計4本のリプレイ見ていきます。えーと、こんな感じですね。 パジャイ12のネクロ12、まあ、同数ですね。プラス、えー、ウッドランチャー、スーパーウォールブレーカーも1体入れています。で、呪文編成はクエイク2のライトニング8。で、これ何かっていうと、ライトニング4のクエイク1でこれね、 こんな感じ。ここのマルチインフェルノを壊せるんですよね。で、それを、えやっていきます。で、このね、マルチインフェルノを壊しながら、周りにある大砲とかアタトとかも壊していくんですけども、まあ、そのね、ライトニングの打ち方っていうのは、えっ、ー、と、ちょっとわかんない方はね、僕が前に出した動画を見てもらえたらと思います。あのー、簡単に言うと、将棋でいう桂馬の位置っていうのを意識しながらライトニング打っていくと、 あの確実に、えー、範囲内に最大数の、えー、防衛施設を巻き込んでいけるっていうね、まあ、特徴があるんですけども。で、はい、ここですね。これさ、今見てもらって分かりますかね何が起こっているか。これ、えっ、ー、とね、ジュンクさんの攻め方とは少しこれ違うんですよね。あのね、う、え、ん、っと、マリアさん曰く、ユニットを出すときに3つの舞台に分けて考えるんですって。 で、それっていうのはこっち、サイドカット用の、えー、ネクロマンサーにこれ2体いますよね。ここに2体、ここに2体ね。で、こっち、これ別動体ですね。まあ、いわゆる徐行の形になっているんだけど、あの、キングがこれ外周流れちゃってるじゃないですか。で、えっ、ー、と、この部分っていうのが、もう本来であればこれミスになるんですけども、 ある程度、こちらの情報部隊、今、ネクロが結構ね、落とされちゃったから数減ってるんですが、ちょっとね、このサイドカット用の部隊よりは多めにネクロを、うん、長あえて流っようにするらしいです。で、中央部分には当然メインが入るんですね。 ここに一番ユニットが入っていかないといけないんで、えグランドボーデンはちゃんと真ん中部隊についていく必要がある。まあ、で、アーチャークイーンもなるべく真ん中に入ってほしいところですね。ウッドランチャーも添えるので、中心部隊の火力が一番高くなるんですが、で、こういう攻め方をするとどうなるかっていうと、こういう面で押していくんじゃなくって、えっ、とね、サイドカット部隊っていうのはここまで行って、これ止まっちゃうんですね。で、メイン部隊っていうのは当然ながら、最後まで突き抜けるわけですよ。で、別動隊も突き抜けるのね、こういう風に。 そうするとさ、ここで合流した部隊が最後、あのー、この部分、なんていうの、サイドカット部隊が壊せなかったこの部分っていうのを壊してくれる。そういうような使い方をあえてしてるんですって。だから、マリカさんの場合って、 横一列に均等に出すんじゃなくて、まあ、ある程度やられちゃってもしょうがない舞台をあえて作っておく、サイドカットだけというふうに割り切るらしいんですよ。で割り切ってメイン舞台と徐行舞台っていうところ。だから、うんと、イメージとしては、これメインと徐行って、ネクロの数は同じぐらいにする、ボリュームはね。同じネクロの数にしときながら、えっ、ー、と、ヒーローをここに入れていくって感じかな。 こんな感じ。ヒーローをメイン舞台に入れることによって、えー、同じ数のネクロなんだけど、舞台の力としてそれをメインにしていくっていう感じのイメージですね。で、最悪だから、ヒーローが1体ぐらい、こっちに流れちゃっても、まあ別に、あの、中央部分の火力が熱くなってることには変わりないから大丈夫っていう感じ。そういうような、えー、っと、使い方をしてるっていうのが、あの、マリアさんの このね、スパチャイネクロの、ね、コツらしいですね。で、かつ、もう1個注目したい点っていうのは、この壁の隙間です、これ。こういうとこに。あのいろんなとこからこうネクロマンサーが入っていけるんですね。スケルトンもそうなんですけど。で、同時に出ていけるんですよ。こういう風に。ここから出ていけるんですね。こういう風に。で、これが超大事で、ここもそうね。こう出ていけるんですか。 あのそうすることによって壁を打つ、あの間にやられちゃうっていうリスクをまず減らせるっていうのがすごく大きいんですよね。でネクロとスケルトンののコンビって壁の隙間からスルスルスルスルいろんなとこにこう入っていくんでそれがやっぱできる配置は強いからまずそういう配置を狙うということですね。 で、さらに、えー、これマルチインフェルノ3本ですけども、このマルチ3本っていうネクロマンサーにとって辛い環境よりも、むしろこの壁に隙間が空いていることの方のメリットの方が大きいらしいんですよね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、攻め方としてはこの面を選ぶ。タウンホールの逆からどうしてもウッドランチャーを使って攻めてればいないんで、ここかここなんですよ。詰める面って、ここかここになるんだけど、えっ、ー、と、こっちの面って、 えっと、序盤にここね、マルチインフェルノに当たりやすいんですよね。すぐマルチインフェルノに当たっていくことができるから、こことここをライトニングで折ってしまえば、残った1本のマルチっていうのは、もう序盤に、ね、ほぼ確定で壊せるわけですね。アーチャークイーンとかがついていきながらネクロマーターが先行していて、グランドオーデンとランチャーもいるんで。っていうことで、 えー、入る面とライトニングを打つ場所ですね。これうっかりこっち残っちゃうと、もう最後までこいつが仕事しちゃうんで、それは絶対ダメですね。序盤に、えー、全てのマルチインフェルノが壊せるような形を作っていくっていう意味で入る面とライトニングを打つ場所を決めているという話でした。で、えっ、と、もう一本ね、リプレイ見ながら、えー、二つ目のコツ、三つ目のコツかなに関してもお話をしていきたいというふうに思うんですけども、これ何かっていうと、 えーとね、あらゆる防衛施設をどこかしらかから撃てるようにするってこと。言ってる意味わかりますかねあの、例えば、今この村を見たときに、なんていうのかな、うんと、ユニットが撃てない防衛施設って、このマルチインフェルノとこの、えっ、ー、と、なんだ、タウンホールだけだっていうのがわかりますかねはい。それ以外は、 スルスルスルとこういうとこからね、ニットが入ってこれるんです、こういう風に。こういうとこから。入っていけるじゃないですか。で、アーチャークイーンないしはネクロマンサーが、これを壊すことができちゃうんですよね。なので、 えー、と、絶対に打てないここにあるマルチインフェルノこれをきっちりとまずライトニングで壊していきながら、ファンポールに対しては、ウッドアンチャーで壁、穴を開けることによって、壊せなかったはずのタウンホールを壊せる道を作っていくっていう考え方になるわけですね。で、今回もそう、上側っていうのは、これは徐行、あ、サイドカットですね。サイドカット用のユニット。なので数少ないじゃないですか。で、このウッドランチャーに続いてるこれがメインですね。で、こっちがサブの徐行ユニット。さっき言うね。 まあ、結構あの序盤に、えー、とユニットが、えー、中央部分にこう帰っていっちゃったんでこっちがまサブっぽくなってないんですけどもこれサイドカットではなくて今の出し方からするとサブになっているっていう感じですねなんで上側のこれほらここでも起こっちゃったじゃないですか全部ネクロがだけどタウンホールに入っていったネクロとそれをサポートするこっちのサブのネクロほらここから出てくるとこで出てきてビューってこう進んでいくんですねでこいつらが最終的なタウンホールまで壊しあと上側の方まで、え壊していってくれるというところですね で、えー、これタウンホール青や残ってしまったので、ここにしっかりスーパーボールブレイカーで壁穴開けて、えー、アーチャークイーンでリカバリーしていくと。で、このね、リカバリーっていうのも、まあ、実のところ、あの、おそらく考えていたはずですね。あの、それ以外ウォールブレイカー使う場所ないんですよね。あの、ここって、えっ、と、ウッドランチャーで開けなくても、ここからこれスルスルって入っていけちゃうし、 で、ここに関してはでも、あの、ウッドランチャーが途中で壊れちゃったりなんかした場合っていうのは、壁に穴が開かないんで、そういった場合、徐行としてこうね、えー、来たユニットがちゃんと、えー、タウンホールに到達できるように、あえてこの壁穴開ける用のスーパーウォールブレーカー持ってったんじゃないかなって思います。 で、中央部分と、あの、中央部分を壊しながら、えっ、ー、と、突き抜けていったネクロマンサー、これが機能した場合には、もう、残りって数が少なくても、相手の防衛がもう大したことないんで、押し切れちゃうんですね、こんな風に。で、最後は、きっちりとヒーローたちで、えー、締めていくっていう感じですね。この形を作っていけるのが、このマリアさん流の使い方みたいですね。いや、すげえなっていう感じです。あの、あっさり取っていくんで。 で、マリアさんがね、こけてる姿ってあんまり僕見たことないんですよ。このネクルマンサーを使っていて。で、今回のこの、えっ、ー、と、NF さんとのアタック、NF さんってなんかすげえ楽して申し訳ないんですけども、あの、とのね、えっ、ー、と、対戦においてもそうで、えー、っとですね、19番のこれ見てほしいんですけども、これ、マリアさん。別に前回だけを狙ってるわけではなくて、本当にこの攻めをしているマリアさんって前回しか取んないんですよ。だから、 リカバリーも含めて、あの、もう完全にスペシャリストの攻めになってるんですよね。これもタウンホールは一応ね、あのー、いけるんだけど、えっ、ー、と、なんていうのかな。えー、タウンホールを最近壊せなかった時用の多分、これはウォールブレーカーじゃないのかなと思うんだけど、しっかりと、えっ、ー、と、タウン側から攻めることはできないので、もう攻める面ってここがこうなるじゃないですか。なったらまあ、こう攻めるか、こう攻めるかですよね。で、えー、一番最後残っちゃうタウン側のここね、 えっと、インフェを壊しておきながら、メインの舞台を、こっからこう流し込んでいく形を作っていくんで、カット、カットしながらメインって感じですね。はい。これを攻めていきます。で、こっちの方は完全にカットですね。これカット。で、こっちがメイン。メインで、こっちが多分サブですね。っていう感じで流していってるんだと思います。はい。 で、ウッドランチャーでちゃんとこの、えー、壊せない場所にあったマルチインフェルノにもアプローチしていきながら、ウッドの攻撃で壊していけちゃうんですね。これがタウンホール12の、あの、この攻め方の強いところで、ウッドだけでね、もう確定的にマルチインフェルノを壊せちゃうんですよね。恐ろしい話だなと思うんだけど、マルチがウッドで壊れちゃったらさ、タウンホール12の主力防衛ってもうタウンホールしかなくなっちゃうじゃんって話じゃないですか。 だからもう本当そうなんですよ。ライトニングで2本のインフィを折って、1本はウッドで壊して、まあ、ないしはアーチャークイーンとかね、序盤にこうアプローチしてきたらそれで壊して、で、最後タウンホールは、ね、中に入ってたヒーローたちがこう殴り倒してくれるっていう感じ。こうなってしまったら、話だけ聞いていても、どう考えたって、もう守れる施設がないじゃないですか、このネクロマンサーから。ななんですよ。本当にそうだと思うんですよね。うん、っていう形で、えっ、ー、と、村を選びながら、 えー、プランニングを練っていくっていうことですね。はい、僕のタウンホールも一応壊せるんですよ。こういうところから壊せるんだけど、こういうふうにね。すげえ遠回りしちゃうから、ちゃんとウッドで壁を開けることによって、本来、えっ、ー、と、進行方向の面から見てね、この面から見てアプローチしにくかったタウンホールに、えー、直線的にアプローチできるような形でウッドを当てていくって感じですね。このウッド超大事ですね。で、最後、キングがフィット残してるので、えー、外周回り込んできたこのすげえ数のネクロマンサーと、え上側はキング、 がフィットを使って蹂躙していくことによって前回まで持っていくという感じですね。で、ネクロマントがこうスムーズに外周出てきてこうね、活躍しているのも、これやっぱね、この隙間があるからなんですよ、こういうところ。隙間がないとまたこれ全然話が変わっちゃっていて、あの、つみぬみさんの他の方のアタックもそうなんですけど、あの、こういうね、壁に隙間がない村を攻めるときには、結構ね、スーパーネクロマンサー使ってます。 はい、なんで壁に隙間があったらネクロなかった場合にはスパネクみたいな感じで使い分けていくとこれタウンホール12のあらゆる村が大体いけちゃうんじゃないのかなというふうな、まあ、記載するところですね、まあ、あとは自分のタウンホール14とか13のメインアカウントでやっている得意戦術を、まあ、12にはめていくっていうパターンも、まあ、あるっちゃあるんですけど、まあ、つむぎさんの、12の主力は本当にこれかなっていう感じが しますね。で、団子さんの次も最後に1個見てきたんですけども、これも同じなんですよね。だから、結局やってることは同じで、はい、ライトニングのクエイクからのスパジャイネクロなんですけども、えっ、ー、と、選んでいる村は、こういうところにこう、こう継ぎはぎ、じゃな継ぎはぎではないな。こう継ぎ目がある村ですね、こういうところに。で、このマルチっていうのも、本来この壁に囲われて打てないところにあるんですね。 そういうところはライトニングでしっかり壊していくというところですね。で、えー、直線的にこれ、ウッドランチャーがこのマルチにアプローチできるので、これは残しておいても OK という感じですね。はい。ウッドが出てきましたね。このウッドがマルチイベルノを壊してくれちゃうんですね。まあ、壊せないまでも体力ミリまで削ってくれるから、まあ、軽くこづいて終わりみたいな感じになってくるわけですよ。 すごいね。しかもこれ、相手の望遠軍も小粒だから、ウッドがみんなこうね、パコパコパコパコね、吹っ飛ばしていくんですよね。ほら、ウッドランチャー今これ、ウッドだけでマルチ壊したじゃないですか。で、えー、クエイクでタウンホールにダメージ入れておきながら、さらにウッドでダメージを入れていくっていう。で、もうタウンホールも、だから本当に小続いて終わりぐらいの体力になっちゃうんですよ。ほら、こんな感じになっちゃうんですね。半分以上クエイクとウッドで削られちゃってるんですよね。これまだ誰もユニットがアプローチしなくて、 この体力ですからね。キックがピスト状態で2発殴ったらもう終わりみたいな感じですね。はい、単発か。っていう形ですね。で、まあ、このアタックでも、ここはなんか残ってる風に見えるけど、でも実は外周から殴れるし、中から殴れるしっていうんで、はい、これは壊すことができるんですね。こっちも同じ。外から殴る、内から殴るってことをすることによって、まあ、全ての防衛にアプローチができるような形になってるんですね。はい、ごめんなさい。っていうことですね。 で、えーと、中央部分にはヒーローがしっかり続いていて徐行になっていたこっち側側上側のネクロマンサたちっていうのが、まあ、中央から来たとこ合流していって最後ぐるっと回り込んでいくって感じですね、はい、ジュンクさんのアタックとは少し違うのかなジュンクの場合こういうところをしっかり潰しておいてまあこれもこの団子さんのアタックはジュンクさんのに近いかもしれないなここを潰しておいてでこういう風にねユニットを、えーと当てていくような感じ このパターンは純喫さんパターンかもしれないな。そういった意味では。だから、うん、まあ、そういう意味ではあれが、別にこれマリアさんだけに限ったことではなく、もしかしたら、あの、このサビ集系の編成っていう、いわゆるドバッと出す、スパジャイネクロとか、まあ、ゴレネクロボーラーとか、そういう戦術を得意としている方っていうのは、 あの今や今回お話ししたような内容っていうのを結構意識しながらやってるのかもしれないですね。まあ、ジュンクさんもこの壁に隙間があるこの村が流行っている時のことをもう空前のネクロ環境っていうふうに言ってたんで、はい、いう意味ではやっぱり隙間のある村を見かけたら特にタウンホール12ではネクロマンサー使った編成っていうのを主力で考えていっても あのいいぐらいあの使いやすいのかななんていうふうなことをね、まあ、改めてこの一番最後の場面においてもう一回、えー、思い出したというところですね。はい、というところでですね、本日は、ね、紬組の、えー、ゴレ、スパジャイネクロのスペシャリスト、えー、マリアさんのですね、えー、アタックのコツ3点、えー、お話をさせていただきました。もう一回振り返ると、 えー、村を選ぶ時っていうのはこういう隙間がねこういうとこ隙間が空いている村をなるべく選んでいくというのが1点で、えー、2つ目は、えっと、ユニットの出し方ですねサイドカット用の、まあ、ステネクロ あと、中央に入っていくメイン部隊で、もう片一方にサブ、最後まで生き残らせることを前提に少し厚めに出すゴレ、えっ、ー、と、ジャイネクロっていうのが、3つのそのね、厚みに分けて出していくっていうパターンですね。でおそらくそのね、厚みに関しては、ライトニング打った方ですね。こっち今回ライトニング打ったんで、ライトニング打った方がこっちが多分ね、カット用になるんですね。こういう風に。 そっちにメインを当てるってことはまずありえなくて、ライトニングを打ったところ、プラス外周を軽くこうね、カットしてくれれば十分なんですよね。で、こっちがメインに当然なってきて、で、こっちがサブっていう感じですね。まあ、当然、あなんか違う。えっ、と、サブね。はい、当然ながらメインとサブのところは相手にする防衛の数がすごく多いし火力も高いし、メインっていうのはもっとそれが一番多いので、まあ、そこを当然分厚くするっていうのが大事ですよね。ライトニング打った方はもう数が少ないんでサブ もう捨てユニット的な感じで、もう少量で効率的に削っていくという、削れるとこまで削っていくという感じですね。で、3つ目っていうのは、えー、スーパーウォールブレーカーだったり、えーと、あ違うその村全体見た時に、えーと、とユニットが殴れない、えー、区画にある防衛施設っていうのをちゃんと見極めた上でそれをライトニングで壊していくかないしはウッドランチャーで壁を開けて壊せる状態を作っていくか さらに3つ目、スーパーウォールブレーカーで壁を上げて壊せる状態を作っていくか。このどれかを使って、すべての防衛施設を、アーチャークイーンないしは、まあ、できればネクロマンサーが、え遠距離から叩くことができる状態を作っていくっていうのがポイントになってきます。 この3つですね、ぜひ、えーと、気をつけながら村を見ていっていただいて、えー、攻める面だったり、えー、ライトニング打つ場所っていうのもね、えー、考えながら、えー、プランニングしていってもらうと、かなりね、えー、スパチャイネクロの全回率、爆上がり、かなり爆上がりっておかしな不現か、まあ、爆上がりすると思いますんでね、えー、試していってもらえたら幸いです。で、ちなみに、えっ、ー、と、触れなかったけども、ウッドランチャーの中に入っているユニットは、ペッ カアイスゴーレム、ないしは、えー、っとね、イエティも最近よく見るかなっていうとこですね。はい、このどちらかがおすすめの組み合わせになってくるのかなと思いますので、そちらもご参考になれば幸いです。はい、というところでですね、本日は、えっ、と、タウンホール12のスパジャイネクロをお話をさせていただきました。 私のチャンネルですね、こんな形でクラン対戦の解説機の動画中心にやっております。今回ターンホール12でしたけども、13、14、幅広く扱っておりますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまた、これからもご視聴いただけたら嬉しいです。はい、というところでですね、本日は動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。